Alors, pendant que j'ai fait la coupure de vidéo, j'ai fait dormir mon personnage. Alors là, je prends mon épée, je sais plus ce que je vais faire. Ah oui, la recherche des coffres. Il y a encore des monstres. Ah. Oh, Oh. Wow. Qu'est-ce qui s'est passé Attendez, j'ai envie de rigoler. Ah, ils ont rien entendu. Ah, il a rien entendu. Attends, ah, je vais le faire plein de fois. Alors je sais que vous entendez pas les monstres, tout ça. Parce que j'ai mis des écouteurs. je me suis levé très tôt pour vous faire une nouvelle vidéo. Euh, là, il est 6 h Donc euh,